အော်ဘယ်နောက်မှလာဟာရရရရငါငါနေငါအတန်ကွာလီးလာကွိုင်ပွေကွိုင်ပွေမှာကွိုင်ပွေမှာတက်တာငါငါပေါက်ပြီးခိုးတာငါလူးမာတော့အော်ဖီကိုလို့လေငါကငါကဖေမရနဲ့ငါအော်ဖီကိုလို့လေရောက်ရင်စိတ်တော်တာကျမကမေတကယ်တောက်ကလေးငါလူးမမကမေသူပြောလိုက်ပြောချင်းစရာပဲဒီပဲအဲ့တော့မှမရှိတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး check တဲ့ရှိမယ်ပေါ့ဗျာတိလားဘယ်နှပါစံ check ရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဟိုဟိုဘက်ကကောင်တော့ဟေးကောင်တော့ကောင်တော့ ဖြစ်တယ်နိမိနေဘောတော့ပြင်လောက်ပါအာလူတွေရောက်ပြေးနေရဟေးငါခဲရ SLR ကြီးနေကွာလူမဟုတ်ကွာဘောမဟုတ်ဘူးကောင်းလူတွေလူတွေလူတွေပြေးနေတာဘောတော့ဘောတော့ကောင်းအဲ့ဒီမှာအာလူတွေအာလူတွေအာလူတွေအာလူတွေအဲ့ဒါလူတွေဘောမဟုတ်ဘူးဘောမဟုတ်ဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင် 뛰어요. có có nha cho này cậu nếu nếu nếu à bây giờ mà tiêu hoài còn anh miền này cũng nào cái gì vậy nói rồi này nói rồi này nói rồi này nói rồi này nó còn luôn nó còn miền đấy à đúng mà này truy truy con truy con truy con đây đây truy truy lên này truy này này cha là truy này này cha là mình luôn lại ý là lại chú này chú này quỷ vì nào nó cũng ai ai ai chú nó quỷ mày này chú à đúng mà chú chồng ညကျွဲကိုကြောက်ပြီးอ่ะကျွဲလက်ခွေပါလေဟာကျွန်တော်ကကျန်းနေပြီလားညကျွဲကကျွဲလက်ခွေပါလေဟာမကလုံးပါအောင်อืมလုံးပါလုံးပါဘာလို့တိုက်လဲဟောဒီခုမှကင်းမစစ်တွေတက်လာတာကြားလာနေမင်းတော့လာတာခုမှတက်လာဟုတ်တယ်လေလူတွေတော့လာများတယ်လေဒီဘောဒီဘောဒီဘောဘောဘောဘောဘောအဲ့ဒီဘောဘောဘောဘောဘောရောက်ရေးဒီဒီဟာတော့ဘောမကူဘောမကူလားအဘာတို့ emoji black ကျော်တယ်ဟာကောင်းပြီဟာကောင်းပြီဘာလို့ခေါ်ရတော့ emoji အာလာခုံပြနေတာခေါင်းရအပါခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ဘလက်ကျွန်တော်စာဖက်နေရခေါင်းရခေါ်ပြတယ်အေးရောကျွန်တော်ပြန်ကြပါပြန်ကြပါပြန်ကြပါပြန်ကြပါအဲ့ဘက်ပြန်ကြပါဘာပြူထားလိုက်အသေးပြန်ကြပါ event ဆိုကြည့်ပဲရမကတော့မရအေးနွားတော့ခဏနာပြောနေနွားတော့ခဏနာပြောနေဟိုမှာ I got supplies ဖာဖာငါတက်ကကြတယ် ခံကသိရဘာရကတော့ဖြစ်သွားပြီလားခံကတော့ခံကကြည့်ရကောင်းစကွတ်တယ်ကျေးဇူးပါဘရာသာအဘွားတစ်ချက်ကြည့်စားပါမယ်နော်ကိုညောင်တို့လောက်လေကျိုးနဲ့တေချာချီထားတယ်အောက်ကတယောက်ကကြောက်ပြီးဒီကျိုးနဲ့ချီအော်ဘော်ကြီးဟာဘောခုံပြနေရလားဘောခုံပြဘောဘောဘောဘောခုံပြပါဘူးမကရမကမကရှိတယ်လာလာလာလာလာမကမကဟိုဟိုဟိုမမဟိုဟိုမမ มามามามาทีมามาทีมามานั่น Marked a ๆ location. ไปไหนมาล่ะไปไหนมาล่ะ Play, play, play. นี่นี่ตีตีตีตีมากันมากัน Play, อาเปีย wait, มั้ย wait, wait. มากันอาเปียมั้ยอาเปีย Jung, มั้ย jung, jung. โอ้จองเลยငါကောင်တွေကိုပြစ်လာတာလားတပူတပူတိတ်ခါကြတယ်ကွာငါကောင်တွေကိုပြစ်နေတာအဲ့ပေါ်နေအားရပါရအမ်သူဖိုးနဲ့ဒီကောင်တို့ထားရပို့ကြီးဒီကောင်တို့ထားအားရပါရစောနေတာကျွန်တော်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်လူတွေကို တမ်ဖုန်းနဲ့တပူကတပူတပူဟေးဟိုလေအမ်ဖုန်းချောင်းစားနေနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်နေရေကိုကျေးဇူးတင်တပူနဲ့တက်တာလားတပူအေးတပူတပူနဲ့နှောလိုက်တာတာကြီးရောက Flated it, flated it, flated it, flated it. တို့တို့တို့အပ်တော့တို့မယ်လားလာလာကြားကြားကြားရလား Ba cá chê, cá chê, cá ကြား cá ရ gì ကြား vậy? ကြားမိုင်းတောင်ချေကောင်းတော့မေးဒီမှာဒီမှာဒီမှာ Marked a အဲ့ location. ဒါအဲ့ဒါဖလဲခဏခဏခဏ ဩမကဝယ်ကြရှေ့ဝယ်ဦးမယ်လေโอเคပါငါလည်းဝယ်ဦးမယ်လေအဲ့ဒါခဏလေးခဏလေးအဲ့ဒါငါလည်းဝယ်ဦးမယ်လေအာဟောလာဝယ်ကြရလဲတော့တော်တော့လေအာခဏတော့ခဏတော့ဘောလို့ဝယ်ရလားဒီဟာလေးရှိလို့ပါခဏတော့ဘာလို့ဝယ်နေတာပါမကောင်းဘူးအာခဏဘာလို့ဝယ်နေတာအဲ့တော့ဘာရေတော့ဝယ်တော့ဝယ်လို့ဝယ်လေးရဩဘယ်နမလာအာရရရရခဏနေခဏ အဒန်ကွာလီးတာကွိုင်ပွဲကွိုင်ပွဲမှာကွိုင်ပွဲမှာတခြားငါ့ကိုကွိုင်ပွဲမှာလုံးမတော့အော်ဖီကိုလို့လေငါ့ကိုငါ့ကိုဖင်မရနဲ့ငါအော်ဖီကိုလို့လေရောက်ရင်စိတ်တူတာကျမကမေတကယ်စောက်ကလေးငါလုံးမမကမေသူပြောလိုက်ပြောချင်းစရာပဲဒီပဲဘာမှမဟုတ်တာဟိုငါလို့ကျုပ်ဆဲဆိုနေတာဒီပြလာပေါ့ဒီကိုလို့ငါကြီးငါပြန်ပေးမယ်လားလာလာလာကိုကိုကိုမလားကိုမလားဘယ်ဟိုမဟိုမဟိုမပြစ်လိုက်ပါပြစ်လိုက်ပါ Watch out ဘာလား 哎，好点，波波波，啊，波波波，啊，撸一撸一撸。哦，高了点，吧，挂一挂，大 G。哦，呜，你干啥子啊？你作弊。你干啥子啊？你作弊。你干啥啊？你作么要开走吗？哥。哈。哎哎哎，都得交，都得交。 what I need. စကုတ်နေနေရစကုတ်နေညာရီတို့ယူလေးကောင်းကြီးတော့ခေကဝလီစကုတ်ပါအဲ့ဒါရက်တော်လေးတော့ပြပါမင်းမေလေးမင်းစစ်စကုတ်လေးကောက်ရက်တော်လေးကောက်ဘာလို့မင်းอ่ะအာပြင်းနေတာဒီမေတော်တော့တော်တော့လာတော့တော်မေပါငဲ့လမ်းပွင့်ကျွဲပါကျွဲပါကျွဲပါဖာငဲ့မို့ကျွဲကျွဲအရန်ဟောဒီမနေပြီဟောရနေတယ်ဟိုတော့မကက်ပွင့်လာဟောရကားလို့စကုတ်ပြလို့ငုံရပြီ အဲ့လိုဘုတ်ကြီးကြီးကြပါပေါ့စီခိုးတာဆိုတာအတက်တယ်ပေါ့စီခိုးတာဝါပေါ့စီခိုးလိုက်တာဟိုမငိုးနေတာမကတောက်ပြီးဒီဘက်နဲ့တောင်းကြီးရတယ်ဟာထိုင်ပဲရေဟာလို့မြိတ်ရောက်ထွက်တဲ့တာကြီးရေဟုတ်တယ်လို့ဒီဘက်ဟာလို့ကိုကျွဲကျွဲနဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ဒီမကားပါပေါ့စီခိုးလို့အမေဆဲဆိုနေတယ်မလို့တက်ပါပါနောက်ကောင်နောက်ကောင်ဒီမှာလို့ဒီမှာဒီဒီမကားပြောပါပဲလာပါလာပါကြပါဒီမှာတို့တော့နိုင်ပါ Haylavi. Dabu, Dabu, yo, Dabu. Đi xem mà, đi xem mà, đi xem mà, đi xem mà. Watch out. Đi nào mà, đi nào mà. Bóng chơi, bóng chơi, bóng chơi. Bom mình chơi rồi, khai to mình, khai to mình là, khai to mình, tất tất, đó đó. Nắm bắt này không tất. Hala, hala, hala, tôi đã gây gì? Đi mà, đi mà, đi mà, đi đi đi. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Mà, ta phu bóng đi, trời. Chúng ta bóng đi. 哦，八楼，八楼，往里八楼，往里八楼，呀，转转转，你带着我转。เออมันก็เนี่ยตะปูตะปูตะปูเนี่ยเปลี่ยนไว้ได้มั้ยอ่าตะปูได้อ่ะတပါတော့ तू तू ပြစ်တော့ပြင်မနေအားလုံးရော तू तू ပြစ်တော့ပြင်မနေနေတိုင်းလားခေါင်းလုံးပေါ်တော့ဘာလို့လဲတော့ပြစ်တော့ပြင်မနေနေတိုင်းလားအကျွေးဟလာတော့တော့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်နေလို့မလုပ်ချင်နေလို့ဒီမလုံးနဲ့အဲတော့တော့တော့လာကိုက်ကိုက်ကိုက် ခုနက15အောင်နော်ဒီဘက်9အောင်ရှိဒီဘက်လည်း15အောင်တက်15အောင်လည်းကြော်ကြော်ွားရမှာကလားဝိုင်းခုနလိုဝိုင်းမယ်သုံးပါပါလေပေါ့နော်သုံးခံကောင်းပါလေဆိုတော့ဒီညကြက်နဲ့ကြက်နဲ့ရည်လဲရည်ရတယ်โอเคပါပေါက်စီရှိုးတာစားတယ်ပေါက်စီရှိုးတာမကသူ့ပေါက်စီကိုးပါလို့လေမကစိတ်ကုန်နေရှိုးတာမကကြီးမကရလိုက်ရလိုက်ရလိုက်ရလိုက်ဒီဘောလေးပြန်ထောက်လို့ရတယ်မကမကဒီဒုံးဘောလေးပြန်ထောက်လို့ရတယ်ဟိုဒုံးဘောသွားတာ ဒီကုန်းပေါ်သွားအောင်မယ်လေအထံတို့ပါရလေအေးဒီကုန်းပါတယ်လေငါမှ M24 ပါရလေမကဟိုဒီရှေ့သွားမကဒီရှေ့သွားအရှင်းနဲ့ကတ်အောင်လေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုရှင်းနဲ့တက်လေကိုကတ်လေဘဲဘက်ဘဲဘက်ဘဲဘက်မကမသွားတော့ဘူးမကအေးအဲ့ကျော်သွားအေးအဲ့ကျော်သွားထပ်သွားအောင်အေးအဲ့အဲ့ကျော်အဲ့အဲ့ကျော်တက်ပြီမလားအဲ့ကျော်တက်ပြီမလားအေးဒီနောက်ရဲ့အေးဒီနောက်ရဲ့အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာ要大了大了，门嘞大了，一关闭嘛你嘞，门嘞大了了门嘞。 မလေးတက်လာတာတက်လာတာမလေးတက်လာတာမလေးအာမလေးတက်လာတာတာတာတို့ဒီလာကာကြီးတို့စီကိုများတက်လာတာအော်ဟောชูกายยิงอันนั้นนี่คนนำมัวเราด้วยอันนั้นนี่คนนำมัวเราด้วยเพจีด้วยอะไรเนี่ยมันปีละปีละละปีละละมันตอนนี้แอมกีเนี่ยน้ำมาเศร้าน้ำมาเศร้า Malu makasih na mahalo. Ai mà ai mà chèo mà ya. Marked a location. Con nào ạ? I got supplies. À phú bài nó. Mua mua mua ai mà ai mà chèo nè mà cả. Ai tao là gì ya? Không nghe nó phải để. Mấy bên này ra đây để ya. Đây mà đây mà. Đây mà. Là là là, thấy không? Thấy không? Thấy không? Là là là là. 我没叫嘛要，马卡罗马卡罗马卡罗，亲着住，大家大家亲住。哎，嘛，西西西，大哥大哥大哥，我们看到恐来啊，为什么没比不好妈。啊！了吧？咋了？继我的，他他他他他。 ကောင်နဲ့လားဆိုအဲ့လောက်ဆိုရင်မရှိဘူးဟိုဟိုကောင်တွေကကြေသွားတဲ့ကောင်တွေပြန်လာကြပြီးမတော့တော့နေအဲ့ဒါလားကုမလားကုမလားမကလားဒီလေးဟာဟောဒီကောင်အာရှိမရှိဆိုရင်ဒီဘက်ချက်တော့ရောက်နေနေငါ့ချက်တော့ရောက်တရားလေးကောက်ပြီးတော့ပြန်ချပြီဟုတ်ဟုတ်ဒီကောင်လေးကားချူမလားဟောစီမရှိကစီမရှိစီမရှိဘူးစီမရှိရလာလာလာ မကရမကမကစပီမတော့လေမကစီမရှိဦးမေးပြီးစီကုန်ပြီးတေဦးမအောင်တနေ့ရလို့အေးအဲ့စီကိုကြည့်မအောင်တေချာလေးအေးအဲ့ရှာရင်လေအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအေးအဲ့ဒါပြောငါထောက်တာအဲ့ဒါပဲလေစိုးပြောရမယ်ကွာမေကိုတော်လေးရောငါတို့မင်းကိုတော်ထဲမှာငါတို့ကျွဲကိုကန်ခိုင်းလို့ရတယ်ကျွဲကိုရှုံလို့ခိုင်းလို့ရတယ်ကိုတော်ထဲမှာအာဘယ်ကိုတော်နဲ့ရှုံလို့ခိုင်းတာကွာအေးလေမင်းရှုံလို့လေမင်းကျွဲကိုကျွဲကကျွဲလို့လား 老宝最爱香卤两个。最爱卤老啊！没咩啊嘞？啊，最爱吃卤老宝。最爱阿姆阿姆没有。哎呀，这阿姆的有啥料啊？卤嘛，对，嗯，呀，在哪里？在哪里？走到高那里呀？断也没断呢。Mark the location. အေးလည်းမပါဘူးကွာဖလဲနှလုံးခေါ်ထားပြီးတော့လက်ပြုတ်ပင်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖလဲနှလုံးမှာကျွန်တော်အေးမပါတော့ဆောင်းဝမ်းများရယ်နော်ဘာသာလို့ဒါရောက်တကယ်များတယ်အကေနဲ့ကိုကိုင်းနေဆိုရင်အကေကတော့ဖြီးဖြီးတာတော့မြန်တယ်ကွာအကေပဲကန်တယ်လက်ပိတ်တွေပဲတွေခေါ်တော့ချဲပေါ်လိုက်တိုင်ခေကိုပြန်ပြောရမခါကြောက်ပဲရှိဟုတ်တယ်ဘာလဲဘာလဲကိုင်းတာလဲအော်လက်ပြုတ်ပဲကွာအောင်စင်ကအောင်စင်အေးအောင်ရေနှစ်ကောင်ထောက်ထားတာတကောင်ကအပါခေါ်ပါတယ်ကြောက်ပြီး မဟုတ် M24 နဲ့ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးသွေးအပြည့်ဗျာသိလားဟိုက AUG နဲ့ပါထပ်ပြတယ်တော့တော့သွားတာနှစ်ကောင်ပြစ်သွားတာကျွန်တော် level 300နဲ့ M24 နဲ့မနော်တကယ် M24 နဲ့ပြစ်သွားတာအော်ချက်ပေါ်ရောက်ကြတာကရိုယူတာပေါ်ပြီဗျာပေါ်ပြီအဲ့ကောအဲ့ကောဆောင်းအဲ့ကောအရိုင်းဆိုင်အဲ့ကောမကအဲ့ကောမကအရိုင်းဆိုင်လာလာလာလာတော့မယ်တော့မယ်တော့မယ်တော့မယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဝေချိုးရောက်မကအဲ့ဝေချိုးအဲ့ဝေချိုးရုံးမယ်လားဝေချိုးဝေချိုးအဲ့ဝေချိုးကျွဲရဘေးရောက်သွားတာကျွဲကျွဲကျွဲလား အဲ့ချက်အိမ်မှာမကအဲ့ချက်အိမ်မှာရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ချက်အဲ့ချက်အိမ်အဲ့ချက်အိမ်ကျိုးအဲ့အိမ်ဒီမဟုတ်တော့အိမ်ဒီကနောက်ကအိမ်မှာအိမ်ဒီကနောက်ကအိမ်မှာအေးအဲ့ဒါအဲ့အိမ်မှာကျိုးကျိုးမကငါမကြည့်နေရမကစွဲတဲ့ MK နဲ့အဓိကရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒီကောင်းတော့ကြာတိုင်ကီနေကောင်းသွားနှစ်ကောင်ပြစ်သွားလားနှစ်ကောင်ပြစ်သွားလို့ကျန်လိုက်တော့ကွာဘေးကကွာပြေးသွားပြီပြေးသွားပြီပြေးသွားပြီပြေးသွားပြီအာဘာသာသုံးမလားအဲ့ဒါသုံးမဝင်လိုက်တော့မင်းတို့ 重要。够了。哎呀，去吧，哥，去吧，哥。追追追！我刚飞的哦。Đi đi đi em đi Chị chị Ai ở con đây hả à? Tao nói mà để qua Anh ấy không được không Bây giờ mày chết cái ngọc đi với chết cái tì chào đi chào I got supplies. 希望哭下来，希望哭下来。Watch out. ။ကောကကျွန်တော်ကိုချိန်နေတာ။ချိန်တဲ့ချိန်မှာနောက်ကျ။ဒီပြန်ကောက်မြင်လာကြာရှိ။ I got supplies. ဒီမှာဒီမှာ I got supplies. ဟိုက်တာဒီရဟိုက်ပါဗျာ။တန်ဆော့အောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘို့။ဘောငါကောက်မလို့။ဒီပေးပြီးတော့မှာလား။အပြည့်။အာဒါကငါဒီလောက်ကောက်မလို့ရအောင်။ဘလို့ငါ့အောင်မကျန်တော့နော်။ chicken စားလိုက်တော့ chicken ရေးလိုက်တော့ဒီပွဲ။အဲ့ဒါ chicken နဲ့ခဏခဏ chicken ရှိမှာ။ အေးပြင်းနေပြင်းနေ AC AC ပဲတော့ AC ပဲတော့ AC ပဲတော့အရင်မလုံးနဲ့ဒီဘက်မှာလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ကောင်းကောင်းလေးလိုက်တက်ကြီးကိုပြတဲ့ကောင်လေးလာဒီမှာအေးဟောပြတော့ကောင်လေးဖုန်စမ်းပါရပါကိုတီးပြလိုက်အဲ့မှာအဲ့မှာဒီရှင်းမှာဒီရှင်းမှာနှစ်ချက်လောက်နှစ်ချက်လောက်ပဲတီးပြလိုက်ရအဲ့နှစ်ချက်လောက်ပဲတီးပြလိုက်နှစ်ချက်လောက်နှစ်ချက်လောက်ကိုပြေးလို့ပေးလိုက်နှစ်ချက်လောက်ခွင့်ပေးလိုက်နှစ်ချက်လောက်ခွင့်ပေးလိုက်နှစ်ချက်လောက်ပြေးလို့ပေးလိုက်ပဲစားတာပေါ့မင်္ဂလာပါကရာကြီးကိုရတော့မင်္ဂလာပါဗျာတီးတီးတီးတီးဒီမှာရမတို့တီး အေးအေးနှစ်ကောင်နှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ခုတ်တော်တဲ့မကပုံလေးမြည်ဘူးခြင်းနဲ့ဗျာဟာဒီကောင်ပုံပြတော့မှာဒီကောင်ခဏလေးပုံပြတော့မကအဲ့ကြွတော့မှာပုံလားပုံလားပုံလားဆက်ပေါ်ကြီးလားပေါ်ကြီးဘုရားကကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ်ကြီးလေပေါ်ကြီးပေါ်ကြီး 他讲用玻璃机မကခီရီပြတယ်မကခီရီစစ်စစ်6.22 6.22ဒီကောင်နဲ့ဘယ်မှာတော့ငါအဲ့ကောင်နဲ့မတူဘူးကွာဒီကောင်နဲ့ဟိုကောင်နဲ့လမ်းအဲ့ဘောကောင်နဲ့လမ်းညောင်း right မှာပါလေ哎，哎，我得在呗，哎，我得在呗，明个拿去得在呗。这边地啊， ကျွန်တော်မဟုတ်တစ်ဆက်ပဲကျန်တော့တာတစ်ဆက်တော့ပေါ့တစ်ချက်ပဲထိရလောက်ပါတစ်ချက်ပဲထိရတာတစ်ဆက်ပဲကျန်တော့တာနင်းမေရနင်းမင်းဖေရတစ်ဆက်ပဲကျန်တော့သွားမေးကြည့်ရောပါဟာရရရတွေ့ဟုတ်လားတစ်ချက်ပဲထိရမဟုတ်ဘူးလားငါလူအဲ့ဒါရေရေတွေ့မင်္ဂလာပါဗျာအေးဘယ်နှခါခေါ်ခေါ်ကြပါလဲဘလို့ခေါ်ခေါ်ရပါတော့ဘာသာတွေ့ပါပေါ့ဗျာဘလို့ခေါ်ရပါဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ကခုမှချစ်တူပဲရှိတယ်မယူရသေးဘူးလား

anh tập anh tập bên mà anh tập bên mà anh tập bên mà này thank you mấy đứa bóng chân yếu mấy cái thằng bên này tháp bên này cái thằng bên này oh có này à. là chui hay à, là chui bóng à chui chui chui nấy là bóng của số lại Đấy à, chui nấy là bóng của số nhỉ chui nấy là bóng xem xem sao ai à có này လက်ပို့လိုက်တယ်ကျွဲတယ်ဟာ chicken เออတော့နှစ်ပွဲလုံး share မိုက်ပေါ့နော် MVP ပေါ့ငါတော့